Aí, gente, ó. Ataque dos ratos. Tamo tá com a pistola aqui. Nós estamos desconfiando que eles estão fazendo ninho naquela gaveta ali, viu, Marati? Tá uma barulheira aqui dentro, aqui, ó. Rasgação de trem ali dentro. Olha lá. Nós vamos abrir ali agora, vamos ver o que, que tem ali. Tá mexendo. allez, allez, Tali. aí foi pra lá pra casinha do Márcio. Tá outra aqui, sai, Márcio! aí. Ai, pulou pra cá! Sai daqui! Sai, mano! Ah, tem dois! Nossa senhora, tira do céu! Sai, Márcio! Sai, Sai, Ai, fudei a ferramenta. Se tomar dessa aqui. Aqui! Matei! Ah! O rato se foi! De 31 matamos. Ei, Marais! crianças. Ah, da puta, matei! Matou? Matei! Aqui! Aonde? Olha aqui! Olha aqui! A espingarda, Mandinho! Você vai pegar ele com a espingarda! A espingarda, Mandinho! Ah, ela vai descer pelo cano aqui, ó! Aqui, aqui, aqui! Cadê a espingarda, Mandinho? Cadê ele, Tina? Voltou pra lá! Mandinho, pega o revólver, Mandinho! É ela aqui! aqui. Foi pra lá de novo, junto com os outros. Olha aí, ó. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7 aqui no canto. Dentro do armário do banheirinho.